Gentlemen, good to be over here. Thank you. You're good to be here. Thank you. We ready? Okay. Prime Minister Modi, uh, it's always good to see you. I'm looking forward to seeing you and Japan uh, about the 24th of May, and uh, I was honored to welcome you to the White House last September to discuss U.S.-Indian relations, uh, to meet with our fellow Quad leaders, and uh, I'm pleased to have this opportunity to speak to you today virtually and with your two ministers and your ambassador here in person. There's a contemporaneous. Oh, I'm sorry. <laughs> As <laughs> two vibrant democracies uh, who one is learning how to make sure I can do this contemporaneously. Uh, but two vibrant democracies, we have a, uh, we take uh, the same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis, and we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people ties of family, of friendship, and of shared values. On that note, I want to welcome uh, India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling in a train station last week that killed dozens of innocent children and women and uh, civilians attempting to flee the violence. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today, Mr. Prime Minister. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger, delivering our people and our global good, uh, good uh, that we all are seeking to manage, particularly in your part of the world. Uh, and the floor is yours, Mr. Prime Minister. President Biden सबसे पहले मैं आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं आज हमारे रक्षा और विदेश मंत्री कुछ देर बाद टू प्लस टू फॉर्मेट में मिलेंगे उससे पहले हमारी यह मुलाकात उनकी बातचीत को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं एक्सलेंसी पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है जो नया मोमेंटम बना है आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था एक्सलेंसी आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है कुछ सप्ताह पहले तक बीस हजार से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा हमारी संसद भी तो संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विचार विस्तार से चर्चा हुई हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा एक्सलेंसी हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं एक्सलेंसी आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था डेमोक्रेसी कैन डिलीवर भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की पचहत्तरवां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की पचहत्तरवीं सालगिरह भी मना रहे हैं मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Minister. We're going to hold for just a moment, Mr. Prime Minister, while the press leaves the room.